过咗剑声，New York 有冇老友记可以报下料？呢条炮婆有冇喺嗰边屙过竹星仔啊？为救助偷见哥哥哥哥哥哥乜嘢啊？古话劳中。 tan tăng ngàn hang xuống Uncle 心中影啊有，有光光交。 种出了爱爱花。 唉！我后日便要被判刑场，叫话你空来会我。 回家。 又怕梦想天开，而 妹你妙，皆何来？鹰。 精神，莫收藏。你难帮助。 前去默言我，莫令爱花成恨果。教唔出玉，借娇我。我立即前行，话你无须悲楚但愿成功一旦。 我不如唱《黑玉断肠歌》。